አሌክስ ፈገግ ፈገግ ነው ማያረ ምን ይሄ ነው እንዴ? የምን ነው ቀል ተነካ ነው ነው የምትነፋረቀው? እኔ እኮ ግራ ነው እኮ ግራ ነው የሚገባ። አሁን ያልካትን አንድ በአንድ ብለህ ይቅርታ ሰፈር ለሰፈር ስለ እሺ ምን መሰላቸው? ትናንትና በሰራው ቪዲዮ ላይ ያው እናቴን ተሳስቼ ልበለው እሺ ልበለው እሺ ሴትዮ ብያ ነበር ሴትዮ ባበላው ልብስ ሴትዮ ምን ነው አሁን ለቪዲዮ አላችኝም እንዴ እንዲ ለቪዲዮ ገና ምን አይተህ ጭራሽ ደገምከው ማነች ካሰች እዛ ያለውን ዛፍ ገንጥለሽ ድምራል ይሆናል። የመቼውን ድምር ነው? ዝም ብለሽ ቀጥተሽ ነኝ። ብዙ እህቶቻችን አይወዱትም፣ ለምን እንደሆነ ባናውቅም። ሴትዮ ትላለ እንዲያው አምልጧችሁ ሴትዮ ካላችሁ ከዛ በኋላ ልታስረዱላ ብትሞክሩ ዞር ብሎ ምን ይላሉ? እሱን ብትገረፍ ታውራ ብሪጅ 655 አሌክስ የት ነህ? ፈገግ ፈገግ ምን ማለት ነው? በየኮሶ መጫኛ ባጅ ምን ማለት ፈልገህ ነው? ያይታይሻል ሀብት በዛ ነው። እሺ የሚጫል አረራሽ ና አረራሽ አቤት በያ ልጭ ብላ እና ወፍራም የሆናችሁ ሰዎች ከጎን ላውራ ምን ላውራ ያዘኝ እኮ እሺ። ኢትዮ ፈታሜ አሌክስ እና ሹፎ እና ትዳር እንዴት እያደረገች ነው? እንዴት እያያዘች ነው? ስለ ትዳር ካነሳሽ አይቀርም። ሁሉም ባሎች እንደዚህ ናቸው እንዴ? በቃ የኔ ባል ማለት ነው የድሮ ሚስቴ እንዲሁን አንድ ገብታ አንድ በልታ አንድ ወጣ በቃ በዚህ ሾልካ በዚሁ ና በዚሁ ና የማይለኝ ጉድ ስለ ድሮ ሚስቱ ብቻ ነው የሚያወራው። በቃ እንዴ እድለኛ ነሽ፣ በጣም እድለኛ እኮ ነሽ። እንዴ የኔ አላ አይደል ስለ ወደፊት ሚስቱ የሚያወራል። አረ ላጅ አረ ላጅ ግን ኧረ ከባድ ነው። ወደፊቷ ደስ ይላል። አስበው ሌለችም ማለት እኮ ነው። ምንም ሀሳብ የሌለ ዮኒ ዋይስ አሌክስ አስተማሪው ፈገግ በትምህርትሽ በትምህርቴ በትምህርቴ ሀይ ስኩል ላይ ምናምን ያን ያህል አልነበርኩኝም። ግቢ ላይ ምናምን እሻላለሁ። ግቢ ላይ ጎበዝ ነበርኩ። ጠርቼ አልሰማሁሽም። ጆሮ ያለማ ቆይ መቼም high school ላይ ጥሩ ካልነበርሽ እሺ እሺ፣ እኔ dirty mind ቶ ወይ ከቪዲዮ ነው ድጊ በትምህርቴ high school ላይ ምናምን ያን ያህል አልነበርኩኝም። ግቢ ላይ ምናምን እሻላለሁ። ግቢ ላይ ጎበዝ ነበርኩ። ገብቶታል እውነት ይመሰክራሉ አስተማሪዎች ምናምን first semester ላይ ምናምን ከዛ በኋላ በጣም ያበደ ያበደ ውጤት ነበረኝ። አየሃ ይመሰክራሉ አስተማሪዎች ምናምን። ቆይ ቆይ ስማት፣ ይኸውልህ እዚህ ጋር ስማት። high school ላይ ምናምን ያን ያህል አልነበርኩኝም። fresh first semester ላይ ምናምን ከዛ በኋላ በጣም ያበደ ያበደ ውጤት ነበረኝ። ክፉ ነገር አላወራ ቢምቢ ማን ነው ባምቢ? እኔ ክፉ ነገር አላወራ ክፉ ነገር አላወራም፣ ግን ያልሽ ነገር ወደዚያ ይወስደናል። እንዴት ነው high school ላይ ጥሩ ውጤት ካልነበረች ከዛ በኋላ ብቻ አለፍሽና ብቻ ሰርተሽን ቢሆን አለፍሽ እንበል። ከዛ በኋላ fresher ላይም ጥሩ ውጤት አልነበራትም። ከዛ በኋላ ሰቃይ ሆነች ማለት ነው። መጥተው ወይ መስክሩልን እኔ ከአስተማሪው ጋር ምን እንዳለ አላውቅም። ማቆ ታሪክ የለም። ምንም ማውቀው ነገር የለም። ከደመኑ ውጭ ነኝ። እስኮሪ ስበል ምረት ነጋ ሰባት አሌክስ ምን አስብ ሁሉም ጀማ ውስጥ አንድ ረጅም አንድ አጭር አለ። ረጅሙ የተረጋጋ ነው፣ cool ነው፣ በቃ humble ነው። አጭሮቹ ናቸው ችግር። የችግር መንስኤዎች አጭር ናቸው። ጀማች ውስጥ አጭር ገባኝ፣ ገባኝ፣ ገባኝ። ነቆሮ ከኔ ጋር ነው። እሺ፣ እሺ ካለ ሁሌ የጸመንሲ እሱ ነው ወይም እሷ ነው። የሴቶቹ ይብሳል፣ የሴቶቹ ይብሳል። ነገር የሚያጋግሉት በተለይ የሴቶቹ ጀማ ላይ አጭሯ ናት። ነገር የምታጋግለው ነገር ቦግ የምታረገው አጭሯ ናት። ከሰው ጋር መንገድ ላይ የሚጣሉት አጫጭሮቹ ናቸው። ረጃጅሞቹ ብዙ ጊዜ አገላጋይ ናቸው። በቃ ረፍተው ምናምን የሚያረጋጉት ረጃጅሞቹ። ሲጀመር ጀማች ውስጥ አንድ አጭር ካለ አይምሮ ጤነኛ አይደለም። በቃ የሆነ ነገሩ የቷን ታማዋላለህ ከዚህ That one there was a violation. <laughs> ቀጠቀጠኝ እኮ ምን ልበል? መስማት ነው ዝም ብለህ እንጂ እንዲ አይ እኔ እኔ ጸብ ላይ ትቻለሁ። አሁን አሁን ጸብ ትቻለሁ እንጂ እውነቱን ነው። አገላግለ ነው ነው የመጣ ነው። እኛንም በፊት በፊት እውነቱን እናውራ ከተባለ ጸብ ላይ አሪፍ ነበርኩ። አሁን በርዶልኛል። አሁን ትቻለሁ። ጭራስ ጭራሽ አታገኙኝም። ጸብ ያለበት ቦታ ርቄ ነው እሮጣለሁ። አሁን ልክ ጸብ ሲኖር ነው ላጥ ለምዷል። ለምዳታል እንትኗ አዎ ረ ፖስት ያመቻል ነገር የምትመታው ምታለች አስተዋል ከረጅም ልጅ ጋር ስትጣላ ምናምን እንደዚህ እያልክ ነው ትደባደቡ <laughs> የለም ሰማኝ እንኳ ሰማኝ እንኳ አይደርስም። የምታወራው ራሱ አይሰማው የሴቶቹ ጀሞ ውስጥ ያለችው አጭሯ ትብሳለች። ኧረ ወይኔ ኧረ ወይኔ ጓደኛዋን አግኝታችሁ እናንተ እየጀነጀናችሁ እያሰባችሁ ምናምን ተመጣና ከዛ ተንኮለኞቹ ራሱ አጫጭሮቹ ናቸው። እንዲ ሴጣን ራሱ ተንኮል ከነሱ ነው የሚወስደው። የእነሱን ተንኮል ሲሰማ በስመ አብ ነው የሚለው። ሰይጣኑ ነው በስማ የሚለው። wow። እሺ ዮኒ ኪንግ 115 አሌክስ ሽጠ ሽጠ የነሱ ቁስደ ማይክል አድ Bueno amigo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mi amigo, ¿cómo le va? Bien, amigo, estoy buscando la iglesia por aquí del Semaní. Dale, yo por allá, ya, lo que pasé es que un amigo estaba por acá y se le perdieron 20 millones de pesos sí, en un, bolso, sí, en un bolso blanco, compi. Sí. Estoy buscándolo, él medio que estaba por aquí, por las basuras, por ah, ah, acá. Ah, no, no, ¿qué, qué? Ah. Este, este, bolso es mío, ¿qué? ¿Cómo? Este bolso es mío, yo tenía ese bolso aquí. Claro, papá, este bolso es mío. No, ¿Cómo me decir eso, compa? valecita me dijo que hasta ahora más o menos... No, papá, todo a mí pertenece No, pero todo bien. Todo está aquí pertenece bien, Ya, ya, todo bien. La es bien bacano, espectacular, y vale. ¿Esto qué? የሚቀርብ ሰው እቺ ከባድ ናት። ኧረ ይቅር ይደነሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እቺ ታስፈልጋለች። በቀጣዩ ጠብቁ። ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ ላይ ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር እንጠብቃለን። ሩሂ ሩሂ 925 አሌክስ አዳልጧት ገብቶ ነው ፈገግ ፈገግ አያያዘ አያያዘ እኔስ በሆን ደግሞ ደብቄ ያስወጥቼ ሸልጥጭ ነው ብዬ እንዲሁ እግሬሽን አያስከፍቶ የላከሽም ነው። ኧረ ለእኔ እንኳን እንደዛ ብለሽ ሆዴ እንዲሁ ምርብሽ እያለ ነው። አስበኝበት እኮ አይደለም። ታንቺ ሀሳብ ምን አለ አለሜ ተሱ ብልግና እንጂ እሱስ ከወጀደሽ ከከጀለሽ አይቀር በክብር ያባትሽን ጉልበት ስሞ የማይጠይቅ እሱ መች ጥፋተኛ ሆነና እያያ ድረስ ምን አሰኝቶኝ ነው እንዳትይኝ ብቻ በዲማው ጊዮርጊስ አላስኝ ኋላ እሺ ማን ነው ታዲያ? እናቴ የተፈጠረውማ ዙሪያውን ሆያ ሆዬ ሊጫወት ብሎ ታዲያ ጧት ገብቶ ነው እኛ ካላብቧ ከዛ በኋላ አጣፍጦ ነው ያበደ ነው አዳልጧት ገብታ ነው ከዛ እኔ እኮ ፈልጌ አይደለም አስበዋል ቸከሷ መታ ለምን እኔ እያለው ከኔ ምን አተ ነው ምናም ብላ እየዘፈነች ምናም ምናምን አይነት ነገር መጣ ማለት ነው እንዴት እንደዚህ ነገር አረክብኝ ስትለ አረ እኔ ምንም አቆ ታሪክ የለም ቪዲዮ አረፌ ቁጭ እየሰራው በቃ ዳንጧት ገብታ ነው። <laughs> ከዛ ዝሙት ኧረ በስመ አብ በጣም ብሉ እስከ መጨረሻ ልጅ ሆኜ ደግሞ ከማረሰው ጎረቤታችን አንድ ውሻ እንጨት ይዞ አየን። የምትሄድ በዛ ድንጋይ ጨምረን ጨምረን ጎትተን ግቢ ውስጥ አስገባን። ውሻው እንዳይወጣ በሩን ከገፋው የድሮ ብረት በርን ጥርቅም አይከፈትም። ካዝና በሉ። አዎ የድሮ ብራው ከዚያ ያንን ድንጋይ ይዘን ከውሻው ጋር ጀመርና ውሻው በሰንሰለት ታስሯል። መቀጥቀጥ አንተ ባለጌ፣ ስዳደግ ይሄኔ ስላልተቆነጠጠን ውሻ ውሻው ላይ ባጠብስ ፈገግ ነው የሚመስል ዘንበል አትሳቅ ያንን ሁላ ቀጥቀጠ ነው በጠሱ። ቀነኒሳ መቼ ይሮጣል? ኃይሌ መቼ ይሮጣል? እኔና ልጁ ቴዲ ተላለፍ ነው። አንድ ግቢ ውስጥ ነን አይደል? ቋሮ አስበው ስትመጣ የነበረው ሰው ሲያባር እዚህ እንደርበዋለን እሱ እናቱ አዲስ ትባላለች። አዲስ እኔን ማሳድጋለች። አዲዬ እያለ ይሮጣል። እኔም ማዬ እንተላለፋለን። መጨረሻ ሲደክመን በረንዳ ላይ ተገናኘን። ሶስት ውሾች በለለች ተገናኘን። የሆነች ቁምጣ አድርጌያለሁ ብሎ ወደ ነው የመጣው። እንደዚች አይነት ፍሬ በር ያለች አይደል መስኮት ላይ ተንጠለጠልኩኝ። አንተ አሁን እዚህ ላይ ብትለኝ ትንሾኝ እንደዛ በምንም የህንድስታ ራሱ እንደዛ ይዘልኝ በ editing እንኳን እንደዛ አልዘልም። ዘልዬ ብድግ ቂጤ ልጅ ሆነ ቂጣችን ትታያለች። ክብ መነጽር ነች። ውሾ የመጣ አንተ የውሻ አፍንጫ ይቀዘቅዛል። የውሻ አፍንጫ ይቀዘቅዛል እዚህ ነው። አረ ይመች ብልብሉ ይመች። አረ ገብቶ እቺ ከገርም ነው የጫሰዋት። ቀን ሙሉ ስታሰቃዩ የነበረው ውሻ ገና ለገና ከሸጋር ለምን ሆንክ ብለህ ከዛ ሲፈታ ማለት ነው አሳደግከኝ የለም ቂጥሩ ላ ሲበላ አይን የለው ብሉ እስከ መጨረሻ ልጅ ደግሞ ከማረሰው ጎረቤታችን አንድ ውሻ እንጨት ይዞ አየን። የመክቤት ሳህን በዛ ድንጋይ ጨምረን ጨምረን ወጥተን ግቢ ውስጥ አስገባን። ውሻው እንዳይወጣ በሩን ከገፋው የድሮ ብረት በር ጥርቅም አይከፈትም። ካዝና በል አዎ፣ የድሮ ብራው። ከዚያ ያንን ድንጋይ ይዘን ከውሻው ጋር ጀመርና ውሻው በሰንሰለት ታስሯል። መቀጥቀጥ አንተ ባለጌ፣ አንስዳደግ ይህኔ ስላልተቆነጠጠን ውሻውን አንጠቀቅ እንዲሁ ላይ እንባጠብስ ይፎክሯል። ፈገግ ቢል ነው የሚመስል ደከሙት እይዩ ዝም አትሳቅ። ያንን ሁላ ቀጥቀጠ ነው በጠሰው። ቀነኒሳ መቼ ይሮጣል? ኃይሌ መቼ ይሮጣል? እኔና ልጁ ሄዱ ተላለፍ ነው። አንድ ግቢ ውስጥ ነን አይደል? ጓሮ አስበዋል። ስትመጣ የነበረው ሰው ሲያባር እዚህ እንደርበዋለን። እሱ እናቱ አዲስ ትባላለች። አዲስ እኔን ማሳድጋለች። አዲዬ እያለ ይሮጣል። እኔ እማዬ እንተላለፋለን። መጨረሻ ሲደክመን በረንዳ ላይ ተገናኘ ሶስት ውሾች በለች እናለከልካለች ጠጅልም እናለከልከዋለን። ተገናኘን። የሆነች ቁምጣ አርግ ያለው ብሎ ወደ እኔን የመጣው እንደዚች አይነት frame በር ያለች አይደል መስኮት ላይ ተንጠለጠልኩኝ። አንተ አሁን ዝለሉ ብትለኝ ትንሾኝ እንደዛ በምንም የህንድ ስታራሱ እንደዛ ይዘላል በ editing እንኳን እንደዛ አልዘልቅም። ዘልዬ ብድግ ቂጤ ልጅ ሆነ ቂጣችን ትታያለች። ክብ መነጽር ነች። ውሾ የመጣ አንተ የውሻ አፍንጫ ይቀዘቅዛል። የእውነት የውሻ ውጭ ይቀዘቅዛል ሲል አረ ይመች ብልብሉ ይመች እቺ ገርም ጫሰዋ ቀሙሉ ስታሰቃዩ የነበረው ውሻ ገና ለገና ከሸጋር ለምን ሆንክ ብለህ ከዛ ሲፈታው ማለት ነው የለም ቂጥሩላ ሲበላ አይን የለው ያጠመኝ ልንገራቸው ማለት ነው። ከወርካውት እየተመለስኩ የፍተሻ ሰዎች ነበሩ እና የአይዲን አልያዝኩም ነበር ዛፖዎች መሆኑ ነው እና መታወቂያ ያላዘብ ጀለስ ማለት ደስ ወደ የመጣልኝ ነገር ያው ማስመሰል ነው። ኤርፎን አድርጌ ነበር እና ያና ሲለኝ እየሰማሁ ነው እና በስድስት ሁለት እርምጃ መረርኩና ዞር አልኩ ማለት ነው። ከዛ ሰውየው ና ና ና ና እንደዚህ ነው ያለኝ እና ብቻ ከዛ በኋላ ሄድኩ ተፈተሽኩና ከየት ነው የምመጣው ሲለኝ nigga instantly በቃ black ነው ያልኩት። I'm come from work አልኳቸው። አም ከም ፍሮም ጂም አልኩ። ኧረ እንደዛ አልኩ፣ ብቻ የሆነ ነገር አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ሰውዬ የሚፈትሸኝ ወንዱ ስፖርት ስፖርት አለኝ። የ የ ሴቷ ከዚህ ጋር ታሸዋለን ነውና you ቆይ እንዴት እንዳለች You, you. <laughs> I was like, nigga, what the fuck? <laughs> nigga, she was funny. But I oh, mean, yes, you have to touch in the little. Yeah, cause I uh, uh Swanum doesn't. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause uh, and now, like, uh, so you're okay, baka. Then barreling. Okay. Bye ባይ አለኝ። እንደዚህ ነው ሊትራል ወርድ ከናክሽን ባይ ባይ ሲለኝ ጀለስ ማለት ነው። ከጎን coffee, coffee. ኮፊ አልገባኝም ኮፊ ማለት ኮንፊውዝ ነበር ያደረገኝ። ኮንፊ አልኩኝ። ኮፊ ስትል ለካ ጀለስ በቃ ብላክ የምር መስያት ማለት ነው። መላ ልትበላይ አቤት አበሻ ግን እግዚአብሔርን ማለት በቃ ፈረንጅ ካየ ብር የሚሰጠው ነው ይመስለው። ሁሉም አበሻ እኔ ብቻ ነው የማይመስለኝ። እኔና የኔ follower ኦች አይመስላቸው። viral ይሄ መውጣት አለበት፣ ግድ ነው። አስበህዋል? የሆነ ፖሊስ ምናምን የሚገርም እኮ ታክቲክ ነው በነገራችን ላይ የተናገረው። አሁን በቃ ሰፈሩ ስትሄዱ ምናምን ነገር የሆነ ፖሊስ ይመጣላ፣ መታወቂያ አልያዛችሁ ምናምን መታወቂያ ሲላችሁ immediately <laughs> <laughs> እንግሊዘኛ <laughs> nigga ትሆናለህ፣ black nigga በቃ ከዛ what's up ምናምን ብሎ <laughs> በቃ ቋንቋ ማስተካከል ቤዛ እንደምንም ግን እኔ አንድ የተማርኩት ነገር ልንገርግ በቅርብ ያየሁት ማለት ነው። አንተ መላሽ ከሆንክ ብዙ ነገር አይጠበቅብህም። ስለ እሱ ነገር ነፍ እንግሊዝኛ ውጣ ውረድ ገብቶ ነው እንትን ከዛ አንተ ወይ yes ወይ no ወይ ነገር ነው በቃ የምትችለው እና እንግሊዝኛ ልክ ስታወራባቸው ምናምን ነገር ይሄ ነገር ብላክ ነው ብላክ ነው ብላክ ነው። እዛ ጋር ያለው ላቦሮ የጠራውና በቃ አንተ ብለው እኔ ያስመልጠሃል ይላል። ይመቻል ፍተሻ ምናምን ነገር ብለው ሲመጡ ኢሚዲየትሊ ቋንቋ ቀይሩ ቀይሩ፣ ቀጥታ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ ከቻላችሁ እንደም ቱርከኛ ምንም አይገባም። እንደው ቱርከኛ ከሆነ እንግሊዝኛ ትንሽ ስኖቦይ 1161 አሌክስ ከዛ ዝቅ ስንል ይሻም አሌክስ ፈገግ ፈገግ ኳስ እያየሽ ነው? አዎ ዝም ብዬ እለት እያየው ነው። ኧረ እስኪ እኔን አይነት ክፈቱ። አንተ ለከኝ ጭዋን ነገርኩ። መልክ የሚባለውን ተጫዋች ታውቀዋለህ? ብራዚላዊ እሱ ፖርቶ እያለ ነው ቤኔፊካ ነበር የምጮተው እና ሜዳ ላይ ተገናኝተን እኮ ነው ኳስ ይዤ የገፋው በስፒል መጥቶ አይጋጨኝም። ልክ እንደተገጫጨን እኮ ነው እግራችን ነው እሳት የፈጠረው። ምን ያርግል ጸጉር ያቻለ እዚህ ሳሩን ነክቶታል። አረ ቀና ምናምን ብያለሁ እንዳለ ሜዳው እየነደደ ነው። አረ እስኪ የተጎዳ ሰው ካለ ምናምን እየፈለግ ፈለግ አረጋል። ለካ ሁለቱ አራጋቢ ሶስት ተጫዋች ምናምን አመድ ይሆናል። አረ የተቀሩት እና ምናምን ብለን ወደ ደጋፊው ስንወረቡ ስንወረቡ ለሶስት ወር ምናምን እኮ ኳስ ነበር። አረ ተው ተው፣ ቲቪ ንሽልክባ እንዴ የቀራዳ ረላ የቀራዳ ብቻ በስመ አብ መቀደድ ጥግል ብል እንዲ እንደ አይነት ጓደኛ አላችሁ? የሆነ ዝም ብሎ በቃ ሰሚ ጆሮ ካገኘ ለምንድን ነው ግን ድንገት ሳናስበው ምላሳችንን ስነክሰው በጣም ነው የሚያመው። ሆን ብለን አስበንበት ግን ምላሳችንን ስነክሰው አያምም። ድንገት ከሆነ ያማል፣ normal ከሆነ ያማል። እሺ ግን አንተ አሁን ለምንድን ነው ምላስህን የምነክሰው? ከዛ ጉዴ የታወቀ